कुछ सही तो कुछ खराब कहते हैं <laughs> लोग हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं हम तो बदनाम हुए इस कदर कि पानी पिए भी तो लोग शराब कहते हैं वैसे पीते हैं तो हद कर देते हैं नहीं तो प्रोग्राम ही रद्द कर देते हैं ये दारू नहीं दवा है अगर मैं इसे पीना छोड़ दूं तो मेरी जिंदगी मुझ पर सजा है आई लव सिर्फ दारू दारू बदल